kita dah dengan lembu, main dengan lembu, main lembu. Orang kena, kau makan kelemah. Tu beli kau kau dua apa sama lain. Soba, soba, soba nak mana be? Lama duduk soba, baru tahu dah habis. Duduk panas lah ni juga. Aduh, siapa mai? Tak sebut lagi lagi, nak balap Ah Cuk pergi temu lah Lalu dengan mam Haa Sepak Hei Sekali Sekali Sekali Sekali Sekali sakit dia dah. Oh ya. Sekali lah, Ambil ambil ambil air. Ambil cawet tu. Ah! tinggi dia lagi deh. Tinggi dia lagi, tinggi dia lagi. Hati dulu, hati dulu, Hahaha. dulu. Angkat lama-lama dikit dong, lah. enggak terbang. Lah, Jangan kayu. Kayu itu ya. Kayu. Eh, pergi go. kita juga perang menang tunggu eh. <laughs> apa kau ni muka yang tahu tak punya eh, kau kereta. Aku bubuh, aku bubuh. <laughs> सत्य Break it off, bring it off. Story of love, story of love, love to love. Yo, yo, check it out, check it out, bring it on. Story of love, story of love, love to love. get it. It's good enough you if you want it. adik setuju Ajak nok masuk mine Kita beno hidup baru Jangan, jangan, jangan Yo, pop, every day listen Yo, pop, I give you fashion Bring a hope, give me heaven Love is short, love is shorter Nothing is good, nothing is done But the growth is not done To be a love, to be a couple Don't be cool, don't be shy Tell me a truth, tell me a truth Give me love kali ni baru parok Nak buat lagu mana Dan apa kita kandok